hey, da ist nicht irgendjemand, da steht der Sohn Gottes, der auferstandene Jesus, mein Meister. Meine bisherige Welt, ja, ist schön, ist reich und groß und Gottes Welt ist immer noch süß. Hallöchen, ich hatte noch auf mein iPad und deswegen steige ich da mit einer Geschichte. Das Einzige, was Jesus wichtig ist,